بحمد ربي أبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله منه مفرد أبوه عبد الله منه مفرد جده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب وأمه بنت لوهب آمنة أجداده بين قريش كائنة أجداده بين قريش كائنة مولده في البلد الأمين عام قدوم الفيل للتبيين في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي في ثاني عشره حسابا عولي مسترضعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة وأمه عقيب ست ماتت وجده بعد ثمان وافت ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصر الشام معه وارتحل وزار بصر الشام معه وارتحل من بعده متجرا في مالي خديجة فزوجه في التالي وفي تمام أربعين أرسلا للناس يهديهم لدين حملا يدعو وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت لطيبة ثم السيوف شرعت سبعا وعشرين غزا بالنصرة وموته في حد عشر الهجرة أزواجه بعد خديج عشرة سودة ثم عائش المطهرة سودة ثم فحفصة زينب أم سلمة وبنت جحش زينب المكرمة ثم ابنة الحارث ذي جويرية أم حبيبة ورملة هي أم من نسل إسماعيل إلا التاسعة أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة